अल्लाह कदम कदम दरबार कहते हैं जिसको वो है नूर का है भंडार जहाँ नूर की बर से बादल সে হাব্বা से रब की मोहब्बत मांग